Hello, guys！我来介绍一下 Subtitle Workshop 这个软体是非常快速可以做上字幕的一个工具。那你只要把你要上字幕的影片档转成 WMV，丢进来这个黑色的区域之后，按新增字幕，新增字幕之后，它就会跳出空白的字幕。 那你就可以在编辑里面按插入字幕。你也可以在 i n s r t 键，你可以点一下 i n s r t 键快速编辑。那你看你编辑到哪里之后，这边是字幕该字幕的开始跟该字幕的结束，所以很快的就可以编辑一下。编辑完成之后，你直接储存。建议大家可以储存成。 Sub IP 的格式，嗯，IP 这里点它两下就可以储存了。好，那这个字幕档只要编辑成。 跟播放软体啊，跟播放档案一样的字的档名之后，它就上幕了。OK OK，哈哈哈哈哈，嘴就是这样，是蛮简单的。同时会推荐给大家的原因，就是说它不太吃系统的效能，只要播放。 按编辑文字就可以了，不会像威力导演或者是其他影像编辑软体会非常之系统效能，或者是上传 YouTube 之后再编辑注解的方式的话，都比较麻烦了一点点。这个是最快方式，所以推荐给大家。如果还有疑问的话，就在留言吧。拜。